pas mais on reste des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre, et ça, police aussi, mais on reste des terres pour bloquer le pays. Macron J'ai vu tes vidéos. Bah, j'ai compris, merci, c'est cool. Vous aussi, faites aussi, Mais on reste des terres On bloquer le pays. Macron nous fait la guerre. Et Il y a des chars, il y a des chars. Essa, Maurício, Silvio, Silvio, Silvio!